شاید از پدر می نمی میکنه هیچ کس باور نمیکرد به خاطر از که پدر موضوع می پیش چارده دانه ملا ما رفتم دم چارده پانزه اومی از ملا آنا خوب برآمد اونمو مرا رای چاره نشان داد برده گفته تلویزیون مصاحبه برو گفت یادت رادیو یادت تلویزیون یک جای برو که صدای تکلگی بشنو